Danke Hallo. Hallo. Hallo. Wir sind der kleinste Nachbarschaftskreis der Welt. Aber der wertvollste. Und der verrückteste. Und der verrückteste, genau. Genau. <laughs> Und jetzt starten ja, wir. Ja, jetzt starten wir. Ohne Maske. So. Hallo. Mein Name ist Werner Fink. Ich bin der, einer von drei Coaches äh, im Nachbarschaftskreis in Wien, im Favoriten in Österreich. Äh, uns gibt seit dem Beginn von der Corona-Pandemie, das war vor allem am Anfang dann ein bisschen schwierig, aber in der Zwischenzeit haben wir einen guten, also wir haben eine Kerngruppe von, wir sind nur ein Nachbarschaftskreis in, in, der, in ganz Mitteleuropa, wir sind auch, äh, wir haben die Fortbildung bei Pammeyer in den Niederlanden gemacht und sind jetzt auch äh, in Kontakt mit, mit Keering und, und den Pammeyer und anderen, also mit den anderen Organisationen. Wir haben grundsätzlich in der Zwischenzeit sieben bis zehn Leute kommen zu unseren Treffen und wir machen auch einige Ausflüge. Als kleine Gruppe sind wir noch, äh, haben wir noch keine Unterstützung jetzt direkt vom Staat. Wir sind an einen Verein, an einen Verein angebunden und, äh, und werden von diesem dabei noch finanziert, haben aber das Ziel, im Sommer zu wachsen und mehrere, mehrere Nachbarschaftskreise in der Stadt Wien zu äh, gründen. Ja, ich werde es das weitergeben das da an die, meine zwei Kolleginnen, an meinen Volunteer, die Michaela Beuer und an die Birgit Kugler. Und die werden auch ein bisschen was vom Alltag erzählen. Danke, ciao, ciao. Hallo, äh, mein Name ist Birgit Kugler. Ich bin auch äh, eine von den Coaches vom Nachbarschaftskreis von Anfang an mit dabei so wie meine Kollegin Michaela Beuer äh, als Volunteer. Und äh, ja, wir würden euch äh, gern ein bisschen was erzählen, was wir so in unserer Freizeit machen, äh, wie sich unsere Gruppe so entwickelt hat von der ersten Sekunde bis jetzt. Also nicht sekündlich werden wir es machen aber äh, vielleicht, Michaela, möchtest du erzählen, wie bist du so zum Nachbarschaftskreis gekommen? Ähm, das war vor circa zwei Jahren. Mhm. Hat es eine Aussendung auf Anlauf gegeben, dass sie Volontiere suchen. Bin aber damals nicht genommen worden. Mhm. Hab warten, also die Katja hat diesen Job bekommen und ich habe dann gewartet, bis die Katja die Fortbildung hat. Und dann habe ich das Volontier anfangen können. Was ich Ihnen erzählen kann, seit Anfang an, das war am Anfang sehr schwer für uns. Der Rainer Fink hat sich meistens einzeln mit den Klienten am Anfang getroffen, dass er, dass er, ein, besseres, er ein besseres Gefühl auch für die Klienten hat, ob die zusammenspielen können oder nicht. Und ja. Und ähm, wie haben sich so diese es äh, haben sich ja verschiedene Kontakte entwickelt, der größere ja. Gruppe. Was hast du das Gefühl ähm, von der ersten Minute bis, bis jetzt? Wie haben sich so haben sich Freundschaften entwickeln können oder ähm, Beziehungen, die sich intensiviert haben? Ich habe zwar viel unternommen mit der Frau, Ge äh, mit der Frau Gesser, Mart äh, Martina. Mhm. Ich war mit ihr ähm, in Schönbrunn. Mhm. Mhm. Aber dieser Vertrag ist wieder gegangen, dann war ich einmal bei der, bei bei der, wie heißt die schnell? Nicht, hm. Macht nichts, auf jeden Fall. Reis, äh, Isa, ja. ja. Mhm. Aber mit, ja, drei Spiele ist nicht gut dabei. Ja. ja. Aber das ist ja das Schöne auch bei uns, also es hat sich einfach schon entwickelt, wie die Frau Feuer eben, wie Michaela erzählt, wenn es jemandem nicht gut geht, ist man füreinander da und das ist ja auch äh, eine Komponente vom Nachbarschaftskreis, was einfach sehr schön ist, dass man da sich auch ein Netzwerk aufbauen kann, wo man irgendwo Freundschaften schließen kann, wo man eine vertrauensvolle Beziehung aufbauen kann und einfach dann gegenseitig äh, sich anrufen kann, wenn es einem schlecht geht und einfach ähm, so äh, das Gefühl hat, dass jemand da ist. Ja? Und das hat sich bei uns schon sehr gut entwickelt, dass wir einfach jetzt schon sagen können, okay, die äh, Teilnehmer vom Nachbarschaftskreis können einander vertrauen oder Vertrauen ist besser aufgebaut worden und äh, können sich auch gegenseitig anrufen, wenn es einmal geben genau gegenseitiges Geben und Nehmen einfach ganz wichtig ja. ist. Und von den Freizeitaktivitäten fällt dir da vielleicht irgendein besonderes Erlebnis ein, wo du sagst, mhm das war so ein Highlight in diesen zwei Jahren. Mein sagst, Geburtstag in Schönbrunn. Ah, ja, genau. <laughs> in Prater, besser gesagt. Okay, wie war das? War ich echt nett, war ich super. Okay. Das heißt, da äh, haben Sie ja einen Ausflug in den Prater ja. gemacht und. War dann essen. Und war jetzt dann essen, okay. Und wie ist das so abgelaufen, der Tag? Wir haben uns getroffen, sind weitergegangen und wir, viele, also die Martina war da und die, äh, es waren viele da damals, gell? Mhm. Es waren eigentlich genügend. Ja. Was ich zum Nachbarschaftsgeist sagen kann, ich bin sehr froh, dass ich ihn habe. Er erfüllt teilweise auch mein Leben. Ähm, Deswegen geben und nehmen. Da waren wir mal in einem Kaffeehaus und der Eugen hat kein Geld gehabt, haben wir ihn auf die Humboldt-Platzrechnung geschrieben. Das nächste Mal ist er gekommen, dann mit äh, Süßigkeiten und so. Und das letzte Mal ist er auch wieder gekommen mit einem Tiramisu und so. Also das ist echt ein super toller Trend. Mhm. Mhm. Das heißt, er hat also du hast das Gefühl, es ist so eine Dankbarkeit auch da ja, gegenseitig. Also wenn man für den anderen etwas ja. tut, dann kriegt man es irgendwie wieder zurück, aber auf einer anderen Art und Weise. Ich habe von euch hab ich mal geholfen das Zimmer zusammenräumen. Und dann hat er mir so eine Holzkatze geschenkt. Die hat jetzt noch auch da stehen. Ah, das ist aber nett. Mhm. Ja. Also wie gesagt, dieses Helfen hat sich sehr äh, toll entwickelt bei uns, dass man eben gegenseitig voneinander da, füreinander da ist. Und ja, also es ist sehr, sehr schade, dass wir nicht dabei sein können jetzt im Mai, aber wir hoffen, dass sich eine andere Gelegenheit ergeben wird, wo wir uns vielleicht einmal und dann insgesamt kennen. Und dass wir mal nach Holland fliegen. Unser oberster Chef weiß eh schon Bescheid und wir werden sicherlich kommen. Na gut, tschüss. tschüss.